Classvr ehk virtuaalreaalsus peakomplekt on loodud Inglismaal asuva Avantis nimelises ettevõttes. tegemist on eraldi toodetud seadmega suunitlusega haridusasutustele. komplekt koosneb kohvrist ja kaheksast peakomplektist, mida saab arvuti keskselt hallata. komplekti on võimalik kasutada kõikides kooliastmetes. okei, kuula nüüd kui sa pead liigutad, siis sa näed, et üks valge täpp läheb sinna, kuhu sina vaatad. nii, on. Läks valgeks. nii. nüüd. õpetaja saab seadmeid juhtida ühest arvutist, mis on ühendatud internetiga ja see annab õpetajale võimaluse kontrollida sisu, mida õpilane näeb. tehnilisest poolest rääkides, nagu eespool mainitud, komplektis on kaheksa seadet ja laadimiskohver. sisu haldamine toimub läbi Class VR portaali. seadmed kui ka arvuti peavad olema ühendatud samasse Wi-Fi võrku igas seadmes on kuusteist giga mälu. mahukamate materjalide, näiteks videote näitamiseks, on need vaja seadmetesse enne tundi alla laadida. allalaadimine on mugav, sest see on juhitav läbi ühtse portaali. esmakordsel kasutamisel kindlasti vajalik juhendamine. pärast seda saab juba kenasti ise hakkama. minu nimi on Aigar ning osalesin Class VR testimisel kokkuvõtlikult võin öelda, et antud lahendus rikastab ja teeb tunni palju põnevamaks. antud seadmete kasutamine haarab tähelepanu ja seoses sellega jääb ka rohkem infot meelde, mida tunni, tunnis läbi võeti. minu meelest võiks seda antud seadet kasutada paljudes õppijates, näiteks matemaatika, näiteks mäng numbritega. loodan, et antud lahendus jõuab peagi igasse tundi